eigum að byrja á teppinu eða? Nei, tökum sófan. Ef við tökum sófan fyrst? Já, tökum sófan. Þú leggur það niður. Bara finn það. Við þurfum ekki fjóran pull. Finnst þér þetta ekki þitt? Þetta er, wow! Finnur þú hvað þú út af það? Er það ennþá flott? Jú, býtu. Ef vil ég meira á húsgögnum eða? Þannig að aðeins líka þetta. Hæ? Byrjum við þetta. Eh, heyrðu, þetta verður ógeðslega gaman hjá okkur. Þetta verður fáranlega gaman. Við tvö að fara að taka viðtöl og segja hvernig HR er. Já, 27. februar. Í beitni útsendingu, Já. beit frá HR. En það er háskóldagurinn. Við ætlum að sjá til þess að þú skráði í HR. Þú ert að fara í HR. <laughs> Þetta er svo mikið. <laughs>